ini agak panas nih gini dari api lek terus gini iki lho bre masuk Jadi imam gede loh turunnya wong poso ini ngibadah le imam cah bagus hmm. nah ya bener turu ibadah apa neh yang ngaji apa neh yang gelem tandang yang sifat yang ibadah malah dobel apet Nah, tuh solar rezeki ndak apel. iki ada bau mulut orang yang berpuasa itu aromanya lebih wangi daripada kasturi ya Masa malah dijajan pindah dulu mam genah sumpah Oh, berarti cah loro iki mang bolos ngono tak ceritane. Kuwi awakmu iso ngapusi aku ya to, ngapusi kajamu. Ning ora iso ngapusi atimu dhewe ora iso ngapusi pangeran. Terus tuminda Allah nyatane donya mung telo yen poso bakal tak kudoyen salah. bakal tak kredo yo mung siji loro tak wayah poso niki malah kok kuat ngopi nang ning jajal roh kesuwen santri ku ayo mlaku mlaku iya tanduran perkenalkan diriku Maksud gue ini, coba aja kayak kamar rame-rame. Tenang, Pak Lek. Jangan ngomongnya uang. Oke, baik. Kamu kan ngomongnya.